Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Şef Ahmet'i çekiyoruz arkadaşlar. Şef Ahmet buraya büyük ekleyeceğim arkadaşlar. İkinci bölümü, e, birinci bölüm deme şuradan çıkacaktır arkadaşlar. Ona da, onu da izleyebilirsiniz. Abone like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu kanala da abone atabilirsiniz. İkincisini çekiyorum arkadaşlar. Burada güzel bir ayıcıklarımız var arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone like at, atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen atalım arkadaşlar. Şimdi ee, mutfağımıza gidiyoruz. Mutfağımıza gidip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi ee, malzememizi okuyacağız. 2,5 ee, bardağı süt arkadaşlar. 3 yemek kaşığı un. 1,5 çay, e, çay bardağı şeker. 1 adet yumurta. 1 adet paket vanilya arkadaşlar. Onları koyacağız. Arkadaşlar biz bir bardak katıyoruz arkadaşlar. Şimdi şekerimizi, şekerimizi arkadaşlar katıp gelelim. Evet arkadaşlar 3 yemek kaşığı un katıyoruz arkadaşlar. Tam dolu arkadaşlar katıyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha arkadaşlar. Bir bardak şekerimiz arkadaşlar. Şekerimizi döküyoruz. Yarım bardak daha katacağız arkadaşlar şekerimizi. Şöyle. Açın Başla. Yarım bardak şekeri dolduruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şey yarım oldu zaten. Döküyoruz. Döktükten sonra sütümüzü katacağız arkadaşlar. Şekerimizi kattık. Ee, sütümüz de olacak. Sütümüz. İki buçuk su bardağı süt arkadaşlar zaten okudum. Ben bu listeyi buraya yazacağım arkadaşlar. Ekleyeceğim. Onu da e, söyleyeyim size. Yazacağım ne kadar döktüm, ne kadar yaptım, <clears throat> kaç derecede pişirdim. Onların teker teker hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, kaçırmayın videomu arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. <clears throat> Sütümüzü kattık arkadaşlar. Süt bitmiştir arkadaşlar. İçim rahat bitmiştir. İçim rahat. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu karıştıralım gelelim. Evet arkadaşlar karıştırdık. Şimdi ocağı yakıyoruz. Kısık ateşten. Şimdi tenceremizi ocağa ekliyoruz. Ondan sonra ateşimizi kısık ateşten yapıyoruz. Kısık. Ya, yaptıktan sonra bunu alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Bunu karıştıralım arkadaşlar böyle gelelim. Kıvamına gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar kamera arkası. <laughs> Sen nasılsın? ben arkadaşlar nasıl? Ben ne deyim valla. Ya. ya şu anda da pişiyor ya. Versene lan bana 200 dolar borcunu. Ne 200 dolar? Ben YouTube'dan kazanıyorum. Ben kazanamıyorum. Bu aylık 200 dolar borcun var ha. Veririz sıkıntı değil ya. tatlılar pişecek. Tatlılar pişecek. Oo, bir sürü. Yani. Piştikten sonra görüşürük. Aa kamera geç. Evet arkadaşlar yumurtayı unutmuşuz. <laughs> Yumurtayı kıracağız. Yumurtamızı kırdık arkadaşlar. Bunu e, sarısını karıştıracağız arkadaşlar. Karıştıralım. Bir şey unuttuk arkadaşlar. Ee, İçine dökersek pütür pütür olacağı için karıştırıp katacağız. Evet arkadaşlar şöyle karıştıralım. Yumurtamızı katalım. Geri <laughs> koyalım arkadaşlar. Dökelim görelim. Bir, birer kaşık. Dök. Yumurtamızı döküyoruz arkadaşlar. Kameracı arkamızda yardımcı oluyor arkadaşlar. Parasını da vereceğiz adamı. 10 <laughs> dolar mıydı? 10 dolar veriyoruz günlük. <laughs> Dediği gibi. <laughs> tövbe tövbe çok zengiz ya. Anton bak Zenginlik ya. kameralardan şeyim var. Aa, diyeceğim bu arada şimdi. Borcun var. <laughs> Seni şikayet ederim. Beni şikayet edin Hadi hadi hızlı ol azıcık. Ne kadar ev ağır var. Yavaş döktüm, hızlı döktüm. Hoca koyup geliyoruz artık. Evet arkadaşlar karıştırıyoruz. Bu birazcık uzun sürecek. Öbürü kısa sürdü arkadaşlar. Bunu yarım yarım editleyeceğim arkadaşlar. Yar, e, göndereceğim işte. Uzun sürecek. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatacağım. Ee, şey e, yuvarlak yapacağız arkadaşlar. Profiterol yapacağız arkadaşlar. Buraya yazacağım. Ee, bu pissin kıvamına gelsin. Ondan sonra başlatacağım. Evet arkadaşlar bu kıvamına geldik geldikten sonra buna ayrı bir kaba alacağız. Kaba aldıktan sonra dinlenecek. Din, soğuttuktan sonra arkadaşlar yapacağımızı göreceksiniz. Hadi ben bu ayrı bir kaba alayım. Çek şu. Döküyoruz arkadaşlar. Çok sıcak. Evet arkadaşlar bir tane seneye kattık. Bir bir dilim e, birazcık kattık arkadaşlar. E, bir, bir dilim kattık. Bunu karıştıracağız, eriteceğiz, eriteceğiz. Sonra dinlenmeye alacağız. Dinlenmeye alacağız arkadaşlar. Sonra hamurunu yapacağız. Ondan sonra hamurunu yapacağız. Dinlensin. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar su koyduk bir bardak. Bir de 125 gram yağ koyduk arkadaşlar. Senin ya şimdi ateşimiz Açıyoruz arkadaşlar. Böyle açtık arkadaşlar. Bunu karıştırıp eriteceğiz arkadaşlar. Eritip gelelim. Evet arkadaşlar biz su bardağı un ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra hamuru bunu e, hamuru şey yapacağız arkadaşlar. İyice sıvayacağız. Sonra yumurduktan sonra e, yuvarlak yuvarlak yapıp şey atacağız, fırına atacağız. Ondan sonra bir şeyler yapacağız. Bu piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar soğuk kava koyduk. Koyduktan sonra dinlenecek bunu o. dinlenecek ka e, kaşıkla şey yapıyoruz dağıtıyoruz her tarafa dağıttıktan sonra dinlenecek. Ondan sonra yumurta koyacağız. Yumurta koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra, sonra yuvarlak. yuvarlak yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Bunu yapıp gelelim arkadaşlar sütümüzden e, iki buçuk e, su, bardağı. su bardağı süt kattık arkadaşlar. Ondan sonra bir buçuk bardak bu. Ya hayır bir paket çikolata. Bir paket çikolata sosu var arkadaşlar. Bunu da katacağız hadi katıp Pişireceğiz. gelelim. Arkadaşlar bu çikolata sosumuzu döktük. Bunu karıştıracağız. Böyle böyle karıştıracağız arkadaşlar. Karıştıralım gelelim arkadaşlar. Ocağın altını yakıyorum. Kısık ateş. Kısık ateşten koyuyorum. Tenceremi ocağa kısık ekliyorum. Ocağa ekledim. Bunu karıştırıyorum. Karıştıralım gelelim. evet arkadaşlar e, şimdi bunu 15 dakikalık karıştıralım gelelim. Evet arkadaşlar kıvamına geldi. Çikolatamız sosumuz şimdi böyle kalsın. Az bir soğusun. Soğuduktan sonra yapacağız. Hamurunu, yapacağız. Hamurunu yapacağız. Hadi so soğunca görüşürük. Evet arkadaşlar e, soğudu arkadaşlar yumurtamızı kırdık. Kırdıktan sonra 3 tane yumurta kırıyoruz. Karıştıralım iyice yedirelim arkadaşlar. Biz e, özelim geliyor. Biz özelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yumurtamızı da kırdık. Karıştırıyoruz iyice yediriyoruz. Son bir tane yumurta kaldı. Karıştıralım gelelim. Pepsileri seneye alıyoruz arkadaşlar. Tepsileri. Hadi ya. Bacağımı çekme. Yok. Tepsilersene ayarlıyoruz arkadaşlar. Ellerimize bulalım. Created with free version for non-commercial use. Bir tanesini yapalım, ikincisini olursa ona da yaparız. Bekleyin. Hamuruzu alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişiyor. Bakınız. Pişiyor arkadaşlar. Piştikten sonra çikolata sosumuzu arkadaşlar. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumuzu kestik. Kestikten sonra burada sosumuz var. Sosumuzu katacağız kremimiz açıyorum. Katalım yayını arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık geldik. Ondan sonra sosumuz üstüne dökeceğiz. Döktükten sonra tadım yapacağız. Hadi dökelim yani. Evet arkadaşlar pastamız pasta demiş ki profiterolümü gördü arkadaşlar. Ee, şimdi en sevdiğim şeye geldim. Tadım yapacağım. Hadi başlayalım. İlk önce tadımı şöyle alalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yaptım kendi ellerimle. Çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Siz de Adana'ya gelirseniz yapabilirim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Neler yapayım? Pasta olarak, tatlı olarak, yiyecek olarak neler yapayım? Aşırı yorumlara iletirsin, iletebilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizin tariflerinizi yapabilirim. Ee, sizlere iyi izlemeler, bize afiyet olsun. Sizi seviyorum. Bay bay görüşürük.